Saluton al cio, jeni vu vie dio, kai hu mi volas paroli pedi terrorista minaco en esperanto, la esperanto terroristo. Mi scias ke tiwi du vortoi shainas ne bone accordigi, sed auskultu min, kai vi autos pri la tuta historio. Do fakte en esperanto jo, kelka info jo, ke estis homo e estis terroristo in diversa in nazi la mondo, kai ili iel usis esperanton. Tiu ne esas stranga okazo, sed si tiu rakonto temas pri la moderna epoca kai fakte temas pri mi mem ne ne mi ne esas la tero sed mi mi pato preni sen la racconto to yenji anto yaro mi credas uh, eh, eble es santo yaro mi ne pu memoras sed eno sono estis universitato kai unu tage ili dicevs minatson de iu kaj minaco venis in Esperanto ili kompreneble verŝajne uzis Googlean tradukilon kaj eltrovis ke minaco um, fakte diris mi estas teroristo mi venos al universitato mi mortos ĉiujn ca mi bombos locum. lokon do la universitato devas reagi ili fermis la pordojn kaj iam loca giornalisto el trovis pri tio ca verkis artikolon ca mencias la fakton ke esperantisto minacis universitaton kai mi nur audis pricitio kiam ah, kelka esperantisto ekmencis diskonigi citi un artikolon mi legis cin kai mi pensis, kiel la fek Li shainas kiel idioto, mi, mi simple forgesos pri tio, kai mi ja forgesis pri ci. Am sed, mi credes eble monaton poste, du nove estis minaco en iu loco, du en Esperanto, kai oni menciis gin en Twittero, kai mi legis gin, kai oni menciis, oh, Esperanto terroristo, kai mi devas reagi, do mi simple respondis, kai dis, ne, ne, ne, ne, estas Esperanto terroristo, ili simple estas tutu lo, kiu uzas nian lingvo, nia lingvo estas ilo, iu ain povas usi gin, kai tiopul, kai tiu estas la fino, mi creda. Mercedes. Sed tiam, um, baldau poste, fakte, esu nove minaco, sed ci um, la minaco venis cum subscribo, ca la subscribo simple textis evil dia. Li uses mian YouTube nomon, chines ca li istias min au audis pri mi iau, ca li decidis uzi mian nomon, ca mi pensis, cio fec, fec al vi, via panio, ca via hundaccio. Um, ca mi credes ca tio la sofino. Ne, Unu tage mi estas hejme kaj mi ricevis telefonvokon je la cavada matene. Mi, mi gin, ĝin duon dormanta kaj pensas: "Fek al la laborejo, mi ne respondas al tio." ca mi jetis so poch telefonon. Am se kier mi LDT gis mi kontrolis kompetilon, mi fakte dum la nokto e dicevis uh, reposton am um, El Canado de la Polizano tie, i el ili decidis kontakti min, ver shine pro i vudia esperanto terroristo, ka demandis min pri la kazo chu mi minatsas ilin, am um, tio estas krimo, ka tio plu ili contactos so loka in Polizano, ka mi simple respondis ka dies ne, ne estas mi jen artikolo in usono ka tio plu ka ili fakte dankis min kaj diris bone estas falsa minaco ni simple um, forigos gin de nia sistemo. Sed poste, du nove, estes minazzo. Do mi estes heime, kai mi audis frap, frap, frap, jelo poro do, mi malfermis gin, kai stadis tie du polizanoi, kai tui, mi, mi stias che uh, gi temas per la terroristai minazzoi. Do mi simple demandis iam, ciu vi estes citie pro la minazzoi terroristai en Usono, kai Kanado? kai li stadigis recte, kai, mi supposis iam foretike, kai uh, rigadis uno l'alien, kai tiam Du man das bin herekte vi chu wie sind das man hat das ne ne envenu wenn du in mir und dann kann mich Claudio so tut dann auch Karl so eh, envenis, sidis eh, put me che mia computillo kann mir et zino tie, just ne tut das per kio temas char mi ne an tawe racconti sal chip di cq am afero am mi simple ne faris tion, char mi credes che eble she es tus sed tutte ne si decide simple al preni si un post telefono kai foti in con grande rido qua sa ha mia enzo es es fame nun am sen le du palizano si dice put me kai ili demandas min pri la caso shines ke estis minazzo contra loca politikisto ci en sidneo do nove uses mia nomon ivo dia kai mi des nu yen lo caso en canado en usono jam kelkain foio in okazis kai ili demandas min do kiu es es esperanto kiel li uzas via nomon kai mi des ho eble pro tio che mi estes fama esperanto youtubisto kaj li eh, ili diris do kio estes esperanto ah fact nove <laughs> do mi devus klarigi al ili kio estes esperanto do fakte mi sigis du in pri esperanto do tiu teroristo il helpis um, never said mi mi estes tie dum eble horon kaj mi simple parolus kun la policanoj kaj post dek minuto e ili scias ke mi ne faris gin kai fakte simple sidis tie kai demandas min pri esperanto kai pri youtube kai kion mi faras kiel youtubisto ili fakte spektas youtube ne mian an kanalo sed ali an kai simple interesiĝas pri kion faras youtubisto do mi simple parolus kun ili kai ni preska faridis amiko kai poste ili diras oh, simple sendu al ni informon por la kadet posta kai se de nove okazos ni simple forigos gin de nia sistemo do tio la fino kai mi pensas Estos interesso a caso, se mi decidis ne fari videoblogon per i gii tiu tempe, mi ne volis cura gii gii un homon, shainis che li tutte malapedis, ton nun estes bona tempo, cai honeste, mi demos a raconti per i gii tiu, char gii estes lo stranga fero, kiu acasis al mi, en esperanto io. Tre interessa! to, se vi shatis gii tiu filmeton, shatu gin disco geno bono mi canal, se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin cioi nel veronta filmo, ca se vi ne estes tie, mi nova amico terrorista, el trovos Morgen. Kai Kiel, Chia mi vols danki mi ein subtenanto in para Patreon. Donatsu dolaron monate po de certigi la estonton de CQ canalo. Mi ai just nun ai donatanto i estas. Sara, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane and Greg.